በዚህ ቪዲዮ ችላ ልትሏቸው የማይገቡ አስር የአእምሮ ጤና መታወክ ምልክቶችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። ከመጀመራችን በፊት ይህ ቪዲዮ ለአንዳንዶች የሚረብሽ ሊሆን እንደሚችል ማስጠንቀቅ እንወዳለን። ስለሆነም ቪዲዮ የሚረብሻችሁ ከሆነ እንዳትከታተሉት እንመክራለን። አሁን በቀጥታ ችላ ልትሏቸው የማይገቡ አስር የአእምሮ ጤና መታወክ ምልክቶችን እንመልከት። አንደኛ ከሁለት ሳምንታት በላይ የቆየ የሐዘን ስሜት ሁሉም ሰው በተለያየ ጊዜ የሐዘን ስሜት ይሰማዋል። ሆኖም ግን አብዛኛዎቹ የተለመዱ የሐዘን ስሜቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ ይሄዳሉ። ባልተለመደ ሁኔታ ለሁለት ሳምንታትና ከዚያ በላይ የሚቆይ የሐዘን ስሜት የድባቴ ወይም depression ምልክት ሊሆን ይችላል ሲል የአሜሪካ የአእምሮ ሕክምና ማህበር ዘ አሜሪካን ሳይኪያትሪክ አሶሲሽን አስጠንቅቋል። ብሔራዊ የአእምሮ ጤና ኢንስቲትዩት በበኩሉ ከዚህ ድባቴ ለመውጣት አለመቻል ወይም ከተለመደው በላይ ከባድ የሐዘን ስሜት ችላ ሊባል ሊቻል እንደማይገባ ይገልጻል። ሁለተኛ ምክንያቱን በውል የማናውቀው ከፍተኛ የስሜት መዋዠቅ የሰው ልጅ ስሜት በማንኛውም ቀን በአማካይ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቀየር የስነልቦና ባለሙያዎች ያጠኑ ሲሆን በዚህ ጥናት መሰረትም ሰዎች ከአሉታዊ ይልቅ ብዙ አዎንታዊ የደስታ ስሜቶችን የማሳየት አዝማሚያ እንዳላቸው ተደርሶበታል። አንዳንድ ጊዜ የሰው ልጅ ስሜቶች በየቀኑ መለዋወጥ ፍጹም የተለመደ ነው። ሆኖም ግን ምክንያቱን በማናውቀው ሁኔታ በተለይ በጸባይና ነገሮችን በመከወን አቅም ላይ ከፍተኛ ለውጥ የሚያስከትል ፈጣን የስሜት መለዋወጥ የ bipolar disorder ምልክት ምልክት ሊሆን ስለሚችል ችላ ልንለው አይገባም። ሶስተኛ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ አብዝቶ የመስጋትና የመጨነቅ ስሜት፣ ዘና ለማለት መቸገር፣ እንቅልፍ ማጣት፣ እንዲህ ወይም እንዲያ ብለን ልንገልጻቸው የማንችላቸው የህመም ስሜቶች የመንፈስ ጭንቀት ምልክቶች ናቸው። በአብዛኛዎቹ ቀናት ቢያንስ ለስድስት ወራት እንደዚህ አይነት ስሜት ከተሰማችሁ የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን ቀድሞ ማማከር ተገቢ ነው። አራተኛ ከሌሎች ሰዎች ጋር የነበረንን መስተጋብር መሸሽ ወይም ራስን ማግለል። በማህበራዊ መስተጋብሮች ንቁ ተሳታፊ መሆንና ከሌሎች ሰዎች ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ለአእምሮና አካላዊ ጤንነት ጠቃሚ ናቸው። ነገር ግን ሰበብ እየፈጠሩ በተለይም ከዚህ በፊት የወዷቸው ከነበሩ ማህበራዊ ግንኙነቶች መራቅን የሚያዘወትሩ ሰዎች የድባቴ፣ የመንፈስ ጭንቀት፣ የሳይኮሲስ እና መሰል የአእምሮ ህመም ምልክቶችን እያሳዩ ሊሆን ስለሚችል የአእምሮ ጤና ባለሙያዎችን ቀርበው ማማከር አስፈላጊ ነው። አምስተኛ በእውኑ ዓለም የሌሉ ነገሮች በስሜት ህዋሶቻችን እንዳሉ መስለው ሲስተዋሉ። አንዳንድ ጊዜ ከሰዎች ጋር በአንድ ክፍል ውስጥ ተቀምጣችሁ ምንም በሌለ ነገር ላይ የሆነ አካል ሲንቀሳቀስ አየሁ፣ የሆነ ድምፅ ሰማሁ፣ ስሜን የጠራኝ ሰው አለ ወዘትረፈ የሚሉ ሰዎች አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ሁኔታዎች በአእምሮ ሕክምና ባለሙያዎች ደሉዥንስ ኤንድ ሃሉሲኔሽንስ ተብለው ይጠራሉ። እንደነዚህ አይነት ምልክቶች ከእውኑ ዓለም መለየትን የሚያሳዩ ሲሆን እንደ schizophrenia እና schizoaffective disorder ያሉ የአእምሮ ህመሞች አይነተኛ መገለጫዎችም ናቸው። ስድስተኛ የተለመዱ የኑሮ ክዋኔዎችን ለመፈጸም መቸገር። የህይወት ጉዟችሁ ሙሉ በሙሉ የተሳሳተ መስሏችሁ እንዲሁም ያንን ሁኔታ በመቋቋም ወደ ትክክለኛ የኑሮ መስመራችሁ ለመመለስ የማትችሉ መስሎ ተሰምቷችሁ ያውቃል? ከሁለት ሳምንታት እስከ ሁለት ወር የሚቆይ እንዲህ አይነት ስሜት ካስተዋላችሁ ምናልባትም የአእምሮ ህመም ምልክት ሊሆን ስለሚችል ወደ ሕክምና ተቋማት እንድትሄዱ ትመከራላችሁ። በአሜሪካ የአእምሮ ጤና ማዕከል ጥናት መሰረት ለብዙ ሳምንታት በተለመዱ ሁኔታዎች ውስጥ መስራት የሚቸገሩ ሰዎች ወደ የአእምሮ ጤና ሕክምና ተቋማት በመሄድ እንዲታዩ ይመክራል። ሰባተኛ በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ የእንቅልፍ ጊዜ መኖር። የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት እንደሚለው ከጠቅላላው ሕዝብ ከ10 እስከ 18 በመቶ የሚሆነው የእንቅልፍ ችግር አለበት ተብሎ ይታመናል። በአእምሮ ህመም ለሚሰቃዩ ሰዎች ደግሞ በጣም ብዙ ወይም በጣም ትንሽ መተኛት በሁለት ወይም በሶስት እጥፍ ይበልጣል። የትኩረት ማጣት፣ ድባቴ፣ የመንፈስ ጭንቀት ወይም ባይፖላር ዲዞርደር ጋር የሚኖሩ ሰዎች 50 በመቶ ያህሉ በእንቅልፍ ማጣት ወይም ከመጠን በላይ በመተኛት እንደሚሰቃዩ ይህ ጥናት ያሳያል። ስምንተኛ አደንዛዥ ዕፅን ወይም አልኮል መውሰድ መጀመር mental health dot com እንደሚያመለክተው የአእምሮ ህመም ምልክቶች ከሚስተዋሉባቸው ሰዎች መካከል 25 በመቶ እንደ ቁጣ፣ የመንፈስ ጭንቀት፣ የስሜት መናር ያሉ ስሜቶችን ለመፈወስ አደንዛዥ እጾችንና የአልኮል መጠጦችን ይጠቀማሉ። የአእምሮ ጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት ደግሞ በድባቴ የመንፈስ ጭንቀት፣ በስብዕና መቃወስ ወይም በስኪዞፍሬኒያ የሚሰቃዩ ግለሰቦች በሌላ የአእምሮ ህመም ከተያዙ ሰዎች ይልቅ አደንዛዥ እጾችንና አልኮል እንደ መቋቋሚያ ዘዴ የመጠቀም እድላቸው ሰፊ ነው። ዘጠነኛ ከቁጥጥር ውጭ የሆነ ከፍተኛ የቁጣ ስሜት ከመንስኤው በላይ የሆነና በየትኛውም መንገድ ለመቆጣጠር የማይቻል ቁጣ የሚሰማችሁ ከሆነ ምናልባትም እንዲህ አይነቱ ስሜት ከፍተኛ ጭንቀት ወይም ያልተቋጨ የሀዘን ስሜት ውስጥ እንዳላችሁ ማስጠንቀቂያ ሊሆናችሁ ይችላል። የሚገነፍል ከፍተኛ የቁጣ ስሜት እንደ ትራውማ፣ ባይፖላር ዲዞርደር፣ የአልኮል ሱሰኝነት፣ አንዳንዴም የድባቴ ምልክት ሊሆን ስለሚችል ባለሙያዎችን ማማከር ይበጃል እንላለን። አስረኛ ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት ማሰብ መቀመጫውን በአሜሪካን ሀገር ያደረገው Mental Health Foundation ይፋ ያደረገው ጥናት እንደሚያሳየው እድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች ከሆኑ ሰዎች መካከል እስከ 10 በመቶ የሚሆኑት ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት ያስባሉ። ምንም እንኳን በዚህ ዙሪያ በይፋ የተገለጸ ጥናት ባይኖርም በአገራችን ኢትዮጵያም በርካታ ወጣቶች ራሳቸውን ለመጉዳት ከማሰብ በዘለለ ራሳቸውን እንደሚያጠፉ የሚያሳዩ የተበታተኑ መረጃዎች አሉ። ራሳቸውን ካጠፉ ሰዎች ዘጠና ከመቶ የሚሆኑት bipolar disorder ወይም ድባቴ በመሳሰሉ ከባድ የአእምሮ ህመሞች ሲሰቃዩ የነበሩ ናቸው። ራስን ስለመጉዳት ወይም ራስን ስለማጥፋት የሚያስቡ ሰዎች በዚሁ ሳቢያ ህይወታቸውን የማጣት እድላቸው ሰፊ ነው። ይህ አይነት ስሜት በእናንተ ወይም በምታውቋቸው ሰዎች ላይ ካስተዋላችሁ የአእምሮ ጤና ባለሙያ ዘንድ በመሄድ እርዳታ ማግኘት እንደምትችሉ መግለጽ እንፈልጋለን። ዛሬ ጨለማ መስሎ ታይቶን በህይወታችንም የተስፋ መቁረጥ ስሜት ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ነገር ግን ነገ ብርሃን እንዳለና ሁኔታዎችም እንደሚቀየሩ ማስተዋል ተገቢ ነው። እንግዲህ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ካሉት የአእምሮ ህመም ምልክቶች አንዱ ወይም ከዚያ በላይ የሚስተዋልባችሁ ከሆነ ራሳችሁን እንድትንከባከቡ ይህም ማለት ወደ አእምሮ ጤና ባለሙያ ዘንድ እንድትሄዱ እንመክራለን። በዚህ ቪዲዮ የቀረቡት መረጃዎች ሁሉ ለትምህርታዊ ዓላማ ብቻ መሆናቸውን መግለጽም እንወዳለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ subscribe በማድረግና የደወል ምልክቱን በማብራት ቤተሰባችን እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት like በማድረግ አብሮነታችሁን ግለጹልን። share በማድረግም ለወዳጆቻችሁ አድርሱት። አስተያየትና ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ብትጽፉልን ፈጣን ምላሽ የምንሰጣችሁ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ።